Left side. Блять! Аля-ля-ля-ля! Какого нахуй не сельского никто не прикрывает? Ramp. Что, да, блядь, возьми ты ебаный, блядь, панцерфаус. Hey. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Гранаты где-то взяли. А где же Oh. О, спасибо. Там есть, да? Вижу врага. Ага, вижу. Попал, блять. Это резкость, как понос. Ах. Сука, выжил, пидор. Сука, на, поплатился много и ладно. Зато выжил. Я тебя цепанул, да, все-таки? Да. Ах ты ж, блядь, говнина. Выучил. Вылазить, вылазить, вылазить. Ух ты ж, блядь. Ну что, против меня фаустами стреляете? Бля, пошли вы нахуй, бля. Там справа, справа, справа, справа. Well, Не попал. Хорош. Б он и меня попал. Да что ты, блядь? Вот это ебаная перезарядка, нахуй. Ай, была бы скорострельная. Серьезно, блядский фауст? Серьезно, Олег? Да. Что это за низкий номер-то, блядь? Почему у меня нет гранат? <laughs> Дайте мне гранаты, блядь. День. Хорош. А шторм! I got, I'm, I gotta move out of here. They know I'm here. Так, где они там могут быть, блядь? I'm gonna toss nades. Не немчуги. Иван, отожди. Ебать, я тугу. Ебать, своими панцерфаустами вообще сил моих нету, блядь. Просто расчислились. Андрюшка, я знал, куда ты <laughs> да, в пизду. Не знаю, в чем интерес игры, когда вы заспавливаете. Вы не лежите все время в одном и том же месте. Я понимаю, другого места здесь нет хорошего, чтобы лежать и ваш подход держать. Дело не в том, что где я лежу, а просто хотел, дело в том, как вы играете. Саша <laughs> хотел хороший лет, чуть-чуть на миллисекунду опоздал. Ой, Ебать, нихуя себе! Здорово. Ебать, так я дворила на меня. Здравствуйте. Я же видел, как у Коли дернулись, вздрогнулись руки. Он единственное, что такую винтовку не выронил. Блядь, что за игра? Почему у кого-то есть гранаты, у кого-то нет? Что за дискриминация по расовому признаку? Still there, still the boxes. Brown boxes, left side down. Опять ты в ракетнице, блядь. Найс. Ой, сзади. Ай, сзади, сзади, сзади. <laughs> Я как раз придержался в момент. Пошли, пошли, пошли, блядь, сидите, дрочите нахуй. Саша. Ау. А, не ты был? Нет, нет, там какой там, как... блядь, как он называется-то? Цыпленок-то этот, блядь. Ну что, прыгать будешь? Блядь, бля, бля, сука! Ни разу в упор не попал. Упс. <laughs> Ёп. Хуя ты, блядь. злобный смех. Позади типа, вот так, думает его не, не, палил, у него штык на всю длину высовывается, короче, так ходит потихоньку, типа, беспалевный такой. <laughs> значит, это за комплимент, блядь. Мне пиздец? Ух ты, нихуя тут бьет. Если сука. Блять. Да. Запрыгивай. Я не успею запрыгнуть. Не получается. А, блядь, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Запрыгивай. Ну, да какой запрыгивай, блядь, начинай запрыгивать, там из-за угла начинает хуячить. Запрыгивай, Коля. Ух ты! Ух ты! Я себе! такие вот люди. Запрыгивай, Коля. Ух ты! Хуя себе! Ну что ж ты так-то, ну? Ад. Ой-ой-ой. Ебать мой хуй. Это было для Кузьмы исключительно. Попроси вон там. Перелазит. Окей. Можно и так. Это было мясо. Нужно SSD поставить. SSD? У меня даже не только на SSD, Дим, у меня даже на SSD M2. Эм Короче, ложись, давай я перееду. Слушай, счет один... Один у Доложился, Андрюха. Да. Ну, кстати, его там достаточно реально трахнуть. Он прям тут. вот, вот. Уже что-то, блядь. Хорош, Калюня. Да, Какой хуже, Г-43 или Г-41? 41 придается медленно. Г-43-то возьму. Прикройте. Нет. куда ты уебаешь. А он один спаунится здесь слева, Коль? Спасибо. Спасибо. Ну, вообще-то здесь э, англоговорящий, Странно, так что ты можешь сказать... я по маршруту да? Ан... Хотя я, еще, я тоже взял Павел Панцефаровса, попробую. Что ёбну. это такое, блядь? я просто сбил чувака, который на сидит. Да, просто За пулеметом, да. Ты жива? Да, она еще жива. Я попытаюсь ее взорвать. Ой, бля. Ёпта. Я не могу сделать. У меня ее взорвут. Понятно, там нет. О, Сысалка, Коля, еще два панзерфауста валяются прямо вот перед аркой. Все, маршрутки нахуй нет. Вперед! на 30 стрелял? А? Вперед! На 30 стрелял? А, нет, я самый последний. 80? На самом... сам... Как, нет, как самой первой линии. На 30? Да, просто самый верх сам. Mm. Шевелись! наши бомбы. Эльшафы бомбы. Слева снизу обходит, слышь, Кома? А вот вы где. Вот где, бляди полосатые. От нас ушел лейтенант. Расшировкой. Куда он ушел? В мирной. Да, видимо, да. Кто нас тут ходит? А? Как Андрюшка. так сделал, интересно. Французский друг. В смысле? Вот из винтовка виднелась, я пытался ее выбить. Дим, я в генератор рум, заходи, мне нужна твоя помощь. Сейчас скажу, при заходе в гараж с левой стороны. Мне с правой стороны, прям вот от прохода за ящиками. <laughs> Красиво прилетел. Я не ожидал, что задену. Хорош! Кто-нибудь видит, долетают мои снаряды или нет? Они прямо ложатся по дому практически. Это, это дальше, ближе сюда? Это далеко надо. Пойди дальше. Далеко дальше. Видишь, я... где я нахожусь? Пока нет, сейчас, подожди, я возьму новый. Ты меня по... Кидает. Дима что, бог? Так, бог. Дима, зачем ты кидаешь? Там ничего нету, блядь. Вот там хуй сидит. Там ничего Смотри, сейчас. Там? там меня сейчас убить. Не мог. Мог. Меня убили же тебя. Поздравляю. Так, так э, можешь сели, про про сели. прочекать? Я сейчас буду стрелять из Панцерфауста, чек. Давай. А ты откуда я плохо, это, <laughs> я плохо это делаю, нахуй. но я разберусь. Вы слишком близко или далеко? Бли... Дальше нас идет? Ну, видишь, где я нахожусь? Видишь, где нахожусь? Нет, не вижу. А, Спасибо. Ой, Почти вижу. попал. Теперь понял, сори. <laughs> Блядь, так вата у меня улетело. Да, надо маршрутку сначала трахнуть, Где она? А что, по низу можно пройти как-то? Пойдем попробуем. Пусть. Да, а оттуда немцы. Оттуда немцы. Хо -хо, хорошо попал. Ну пойдем, если оттуда немцы приходят, значит можно. Коль, пойдем с нами проход. через эту. Вон еще один. Как вот и не попал по хуйне? Там что-то стрелок Давай я перезаряжаюсь. Мне кажется, пули выиграли очень долго. Угу. Ну вот выпили, значит, все. О, блядь, там лежит! Где лежит? То, что вылез, то нет. Лево справа. Уже не лежит. Я не попал. Перезарядись. Нет, не убили. <coughs> Да, там пуля. не ну, попал, блядь, это Олег, да? Под лестницей, под лестницей один. Ой, блядь. Ну, вот так тебя расписали по британской флаге. там еще, там еще, осторожно. Давай здесь подожди, где. А, а, а они вот оттуда сверху выйдут, с лестницы. Они уже идут. Второй стреляет по мне. Осторожно. Убил одного. Там еще второй должен быть по разведке. Второй да. Перезаряжаюсь. А, прикрой, я пропаусь немножко. Поль. Убил. Идар, блядь. Подходи. идешь с ним? Да, блядь. Осторожно, двое там. Коля, там двое. Да, иду. Тут спецназ еще к вам поднимается. Отлично. Или больше. А они держат просто проход теперь там. У них еще граната есть. Помоги, помоги спецназу. Осторожно, он кинул С4, кинул С4. Сейчас там жахнет, и как жахнет, то сразу выходить. Блять, убегай, убегай, Дима, сука! Блять, ёпта А здесь в одну дырку, что ли, все долбятся или что? Да, в одну дырку. Это же какая-то, это же какая-то херня, не, не правда ли? Ой, выбил Я оружие, могу. чувака, добивайте, добивайте, у него оружие выбито. Андрюха, прямо справа от тебя. Я не понимаю, где половина наших ходит. Как там обходит, что ли? Ой, попал, не попал. Какой он, сука, живучий. У нас вроде вот 7 Похоже, а. даже не нужно. Это не нужно, они все по центру Проходим, проходим, проходим, проходим. Видишь, там клумба орет, проходим. Надо проходим. зарашить. Зарашивать. Зарашить хотят, смотри, рашить. Сейчас уж Ницель по вам а покажет. А что ты лег, Андрюха, прям про про про набивал ему ну, тебя пролетел. Все, зарашиваем. Слева шлицель лежит, заходим. Вот шлицель трассу, заходите, все. Три дуба. Потому... Дима, ты один пошел? Я тебя еще да. достану. Погоди да. меня. Давай, заходи. Оп, блядь. Куда заходить? Ты что, серьезно? Ты на полном серьезе сказал или прикольнулся? Сказал за высота. Подожди, не иди. Так, вот ну где все? а вот теперь пойдем. Клумба такой. Очередь вышел. О, Бля, заебал, иди, я забегаю, там трое, блядь, меня пасут. Я вообще не понимаю, куда все патроны попали. Два попало в меня, но просто не добило. Дим, а ты где был? После я... сейчас выйдет. А, за вами прям, за вами меня не прикрывал, да? Нахуй. Да я перезаряжался. Так темно было, что я почти не видел. Ебать, это пиздец. нас такие долбоебы. Просто Саша бежит за меня русскими нахуй, убивает, реально, спокойно, они даже не оборачиваются. Погонишься, блядь. Третий добьет, да? Ебать их там бежит. Алло, люди. Чего? Сейчас прием. Там, где мы обычно рашли, да хуя просто по центру бежит, человека 4. Генераторами, что ли? хуяторная, Дима, я не знаю, блядь, где это. В этом в проходе на... Я хуяторную не раш. На пятой, на четвертой этой линии? По-моему, ты только это и делал, Дима. <laughs> Черт. И ты балник какой, а? Ну, кто там поможет? -то? Давай. Брат, саниточек, Саш, возвращайся. А, так, не надо рашить, да, на них. Блять, откуда гранаты взяли, сука, у вас не было гранат. Проблема решена. У нас такой командиров есть. А, окей, хорошо, командиры вам помогли, блядь. Gooks. ППС не так уж и плохо. Но я все равно возьму себе стыка. сверху. О, ну, 4 сразу, отлично. Так сразу здание чисто.